Huwag ka nang dress ka, naka-jacket ka para makutang winter. Sabi ko sa'yo, yung gully boot. Di ba? Ang tao. Isa baga sa dress. Kani siya ang murag na pinakamas na Oo. Ay, ambo, dili ako ang gusto mo. If you in it it's not my... Di na ko na problema. Hoy, ano ba? na may business. Oh. na lang, day. Kana na lang, bagay na bagay. Kana yung gusto. Oh. Asan lang siya? kau. Oh dia. Oh, oh diri. Banaan man itong lalaki. Na-record na lang siya. Ang kuan diha sa kuan sa salon. Ala, ganihara na imong iro. Wala kang lista eh. Usa wala ka. Tanawa bang alas 6? Gabi na. Na. Tapos muna munaog kag alas 8 gabi. Mas okay na si ano, yung yung isa natong kapatid di ka manghanlan is ano, yung ta yang iro dali ra mo ta eh. Dito oh. Tara. Nawala na ka no. Feel power of Mindanao Beach Club. Ano oh, isli ko oh, abisi. Yes. Siyempre magkait ha. Makahadlok lang pag nailalaki ba? Oh, na Siyempre, siyempre mahadlok ka. Eh, nag, na, nagana ka tapos snack yung silma. May gani, ikaw upira ka na. Unsan ay imong kauban. Sige lang video. Eh, di ba baka ko ka. Sige yan. Lagabiin na. Hindi ay. Sayang. May unang lalaki gabi eh, naman mayaman nagbigo pa. Huwag naman na eh, yung bibiguan. Parang gabi, gabiin na. Ha? Gubaon? Kaya nga, isnindot no. Wala mong suko sa kuha kasi ano ni public <laughs> public place. Diba? Musuko ba sila? Hmm. Ah, ako nang dudong. Dudu. Para unsa na siya? Dudu na siya restaurant. Pizza man. Ano Oh, nagtanong sa nako. Ayan nga, magbakasyon ka. Put your hands Hindi ganun kapag lang ako. It's not normal. Yes. Ito na na uras karon. Unsa oras? 6.16. O, tingnan buhay. Magtanaw oh, pa kayang mga sakyanan. Tara! Tingnan buhay. Maaga pa. Ayan yung aso ko. Aso ng kaibigan ko. Paubos, nabuang. Wala, nabuang naman. Dollar? Ano? 58, ano? Something? ayan, worker. Okay, okay, okay. It's your friend. No, it's your friend, it's your friend, it's your friend, it's your friend. Tanawa, darling, nindot, diba? Tanawa ba, nindot o dili? Asa na vlog? Ah, <laughs> nawala dahil kakita. Ayan yung ABC. ABC City Mall. Bawal yata mag-video diha ah. Kasi katong nag-anak ko diha, because ang nasupo siya daw, di daw pwede mag-video. Diha, mag-picture-picture. ABC Mall. Uski sa man ang balik pating taasa oh. Tuwa raw sa ano. Ay upan na. Unsa giko te? Ingon ko wala kwarta. Ayan yung Abisti Mall. Naka-open pa. Yan bye guys. See you later. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And God bless. At saka, i-bill on nyo na. <laughs> Bill on lahat. <laughs> Basta thank you very much for watching me and God bless. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye. See you later.